ケモンゲットだぜ水の中草の中森の中土の中このの中なかなかなかなかなかなかなかなか大変だけど必ずゲットだぜポケモン 票修出来，你 s h show your ticket。Yeah, okay, good. 中了。

H. Thank you very much. H. the menu. Menu. Red. Are you Blue, promotion. Orange, rubber, menu. P. Yellow, cage, one. Four size. One, two, three, y. Four size. Pen. Yes. Tại sao mấy study S. S. T. U. D. D for donkey, huh? Ah. Donkey, D. D. D. D, D, not T, D. Why? Why? Hmm. Wow. Okay, very nice. Okay, 好了。好了。啊，换另外一边哈，另外一边哈。哦，换换面，换面，换面。等一下。 Yes. Chicken rice. Hi. 写什么？尼玛，尼玛，你看写么？你看写么？尼玛的，M O，下面的写哪里？F，M O，你要什么？B，O，B，B，I，M O L，你要写什么？你给我拿来写写，你写了吧？A，B L I B L I，写了吗？B，写了吗？I，写了吗？I，啊，你老写，快快，我写 B L I，对，现在，明天写，我给你写，我偏让你写么？ B O I。D O N E。哦，你好了，赶紧，赶紧，赶紧，你写去，去，去，去，去。画一个，画一个钱呐，画一个元宝啊，画一个 m o 啊。元宝。啊，玩不呀？来一下，来一下，我说比较多，我说，我说别给员工衣服了，你，给我个元宝，给你写一下。你的元宝没有发电。 不要道。好，好了，发微，发微，发微啊，啊，到我。 毛巾，毛巾。一个纸，一个毛巾，来这边，这边，这边。一个毛巾，一个巾，一个粉，一个粉。你的嘛，你用，你写你写嘛。我喜欢。的芭比。芭比呀，B U B B Y 啊。 来，给你。P L I P P Y。什么意思？这笔，轮的意思。喂，倒反两个，倒反两个。倒反两个。倒反我卖出去。倒。哇！哎，我好你。 不给乱画，我乱画。啊！不是我刚刚写，这画不是我画的，这个这么写。 哦，这边黑黑的。哦，